大家好，我是分享人小培。今天我要带大家逛的是北村韩屋村。我现在在的地方是地铁三号线安国站的二号出口。走吧，啊，对，我们去之前呢，肚子有点饿，可以先去。正好这里有一个卖吃的的地方，我们去先吃点吧。 套餐的，但是我早上买了一个饮料，所以就买了一个单品。嗯，因为肉是现烤的，所以非常好吃。它里边配合的配的非常好，也有蔬菜，然后还有一些什么条之类的组合，很不错。 韩屋村坐落于首尔的市中心，在景福宫和昌德宫的之间，至今仍然保留着九百余座传统的韩屋建筑，是体验韩屋文化的最佳的场所。呃，因为这里呢，也是很多年轻人来约会的地方，所以也是一个约会圣地。在这里呢，仍然还有很多现代的居居民在居住，所以在观光的时候一定要保持安静哦。 呃，在去之前呢，我们去观光咨询处要一份地图吧，走吧。咨询处的工作人员呢，介绍我们走一条一小时的精华路线，就是这条路线了，这样。 但是呢，我们为了看北村八景呢，所以要走这样大的一条圈，这个紫色的，一二三四五六七八这样的。北村八景呢是，呃，看韩屋看的比较清楚，而且韩屋比较漂亮的一个地方，照相的时候呢也非常好看的哟。所以我们要去北村韩屋，走吧。 我们依照北村八景的路线走的途中呢，就会看到北村文化中心。呃，这里呢有这样的一些讲座，刺绣啊、韩韩文呐、韩文书艺啊这样的地方有很多种，可以按照这个呢进去体验一下。因为里边不可以拍照和录像，所以我们就不进去了。走吧。 特别有一个写福吉的体验馆哦，感兴趣的朋友可以进去看一下。在北村逛的时候呢，中间也会有一些小店，然后进去看的话呢，比人事洞价钱稍微贵一些。我也买了一个哟，名片夹，很可爱。但是我推荐大家。 来北村逛的时候呢，最好是秋天来，夏天太热了。走过第八景的话呢，就是三清。